Episode 10 drama hometown Cha Cha memberikan angin segar yang sangat menyenangkan untuk para penggemar Hong Banjang dan Hye Jin. Karena akhirnya Hye Jin mengungkapkan perasaannya kepada Hong Banjang dan berakhir dengan ciuman yang sangat romantis. Episode 10 berakhir dengan kegembiraan karena akhirnya Hong Dusik dan Hye Jin berciuman dengan benar dan mengakui perasaannya masing-masing. Selanjutnya pada episode 11, Hye Jin dan Hong Dusik sepertinya akan resmi berkencan dan menjadi pasangan kekasih. Namun meskipun mereka telah resmi berciuman dan mengungkapkan perasaan mereka masing-masing, Hye Jin akan meminta pada Hong Banjang untuk menunda peresmian hubungan kekasih mereka berdua. Hal ini karena Hye Jin merasa kurang nyaman pada Ji Sung Hyun yang sebelumnya mengungkapkan perasaan pada Hye Jin. Meskipun Hye Jin telah menolaknya, namun Hye Jin tetap membutuhkan waktu untuk memilah masa lalunya dengan Ji Sung Hyun sehingga dia bisa menghabiskan waktu dengan Hong Dusik. Jika dilihat dari perkataan Hye Jin, sepertinya Hye Jin tidak ingin merusak hubungan baik mereka hanya karena cinta yang ditolak. Terlebih Hong Dusik juga mengenal Ji Sung Hyun dengan baik dan akrab satu sama lain. Jadi Hye Jin ingin hubungan mereka berjalan dengan baik satu sama lain. Hong Dusik juga sepertinya akan memahami apa yang Hye Jin maksud dan bersedia menunggu beberapa hari. Selanjutnya Ji Sung Hyun dan Hong Dusik terlihat pergi bersama dan meninggalkan Hye Jin yang sangat khawatir melihat mereka bersama. Hye Jin mungkin takut jika Hong Dusik akan mengatakan jika mereka telah berpacaran pada Ji Sung Hyun. Mengingat kepribadian Hong Dusik yang santai dan membuat semua hal menjadi menyenangkan. Selanjutnya Ji Sung Hyun memberitahu Hong Dusik jika dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada Hye Jin tetapi ditolak karena Hye Jin sudah menyukai orang lain. Mendengar hal itu, Hong Dusik terlihat terkejut dan tak menyangka jika Ji Sung Hyun akan curhat dengannya. Hong Dusik mungkin akan menanggapi pernyataan itu dengan santai namun terdengar aneh, karena Hong Dusik harus menutupi hubungannya dengan Hye Jin. Setelah mendengar hal itu, Sepertinya Ji Sung Hyun akan menyadari jika orang yang disukai Hye Jin adalah Hong Dusik. Atau bahkan mungkin saja Ji Sung Hyun melihat Hong Dusik dan Hye Jin sedang berduaan, yang akhirnya membuat Ji Sung Hyun minum soju sendirian meratapi nasibnya. Sementara itu, Hong Dusik sepertinya akan mengunjungi Hye Jin di rumahnya dan saling menggoda satu sama lain layaknya pasangan kasmaran. Bahkan mereka berdua mungkin tidak akan menyadari kedatangan Miseon dan keberadaannya hanya sebatas angin saja. Miseon yang merasa kesal karena tadi anggap dan sedang patah hati, meminta Hyejin untuk mengunci pintu depan saja jika ingin bermesraan. Miseon sepertinya iri dengan kemesraan mereka karena dia sedang berjuang untuk melupakan Choi Eungchol. Padahal Choi Eungchol sendiri sepertinya menyukai Miseon, hanya saja karena keduanya sangat konyol maka hubungan mereka jadi rumit. Hye Jin dan Hong Dusik terlihat sangat bahagia saat menegaskan jika itu adalah hari pertama mereka menjadi pasangan dan secara resmi berkencan. Hong Dusik, yang selama ini menyimpan perasaan untuk Hye Jin, akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia telah hidup 34 tahun tanpa Hye Jin, tapi sejak bertemu dengannya, setiap hari terasa seperti akan bertahan selamanya. Hal ini berarti jika sebenarnya Hong Dusik memang telah menyukai Hye Jin sejak kecil dan selalu menunggu kedatangan Hye Jin setiap tahunnya di desa Gongjin. Hye Jin dan Hong Dusik sepertinya akan menghabiskan malam bersama dan selalu memanfaatkan kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Penduduk Gongjin pasti akan dengan mudah mengetahui jika mereka berdua telah berpacaran dan menjadi gosip besar di desa Gongjin. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta dari Hong Dusik dan Hye Jin?